Привет, Лего фаны! Сегодня с вами я, Лего Бой Стар. Сегодня я продолжаю собирать роботов из игры War Robots. Это робот Хелл Барнер. Сейчас я его разберу и затем соберу его для вас. робот готов. Сейчас я расскажу вам о нем. Вот это скоростная кислотная пушка. Вот это боковая пушка. У него есть антенна для приема сигналов от других роботов. Вот это скоростной пулемет с прицелом. Она крутится на 360. И тело крутится на, тоже на 360. Сзади у него есть две турбины для ускорения. У него очень подвижные ноги, которыми он даже может танцевать. Mm-hmm. С вами был Лего Бэйстар. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.